आइए हम जानकारी प्राप्त करते हैं दुनिया की एकमात्र ऐसी महामंडलेश्वर के बारे में जो हाजी भी है जी हाँ ये देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की पहली ऐसी महामंडलेश्वर हैं जो है हज यात्रा कर चुकी हैं प्रयागराज कुंभ में ये अभी अपने आश्रम में रह रही हैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर माँ भवानी इनका नाम है और इनके बारे में कहा जाता है कि माँ भवानी दुनिया की एकमात्र ऐसी महामंडलेश्वर हैं जो हज यात्रा कर चुकी हैं और हज यात्रा से लौटने के बाद उनके मन में बदलाव आए और उन्होंने फिर हिंदू धर्म का अध्ययन किया और किन्नर अखाड़े की स्थापना की इसके बाद वे महामंडलेश्वर बन गईं माँ भवानी का यह कहना है कि वे समाज को कुछ देना चाहती हैं और किन्नरों को हमेशा मांगने वाले के रूप में जाना जाता है लेकिन अब वे दुनिया को ज्ञान तथा खुशहाली देना चाहती हैं वे राजनीति में भी पहले सक्रिय रही हैं उनके बारे में एक और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे पूरी रात साधना करती हैं उनका यह कहना है कि कुंभ में आए साधु तो एक दो दिन साधना करते हैं लेकिन वे पूरे चालीस दिन की साधना कर रही हैं रात आठ बजे से महाश्रृंगार के साथ माँ काली की आराधना होती है बारह बजे से साधना शुरू होती है जो पूरी रात चलती है वे अपनी साधना में किसी से कुछ नहीं लेती अपना और आश्रम के सदस्यों के लिए खाने तक का सामान लेकर खुद ही आई हैं सबसे बड़ी बात यह है कि उनका यह कहना है कि 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर को मान्यता दी तो लगा कि अब हम लोगों को हमारी पहचान मिलेगी इसके बाद ही उन्होंने